Nimm alles auf, nimm alles, jetzt, alles jetzt auch. komplett auf der Aufnahme jetzt. Jetzt schön, wenn sie noch Lockpicken, den Ifrit verkaufen. Ich würde ja nur empfehlen, auszusteigen. Sonst wird's teuer.